El títol és Fer Ferdinando el Toro. L'autor és Munro Leaf. La història va d'un toro que sempre olorava les flors i que vivia molt bé al camp. I que un dia el van portar a, a la plaça dels toros i en vez d'envestir, doncs, olorava les flors que n'hi havia allà. Recomano aquest llibre perquè és graciós i perquè els toros allà estan feliços i no com, no com a la plaça allà que els maten amb les espades i això.